أنا قررت إنه أترك السكر لمدة أسبوع كامل وبعد هاي التجربة رح أحكي لكم أنا كم خسرت من الوزن وشو تغير فيني شو استفدت بعد هاي التجربة طبعا التجربة أكيد ما حتكون سهلة رح تكون صعبة كتير أنا برأيي لأنه يعني نحن دائما حوالينا في سكر فشي طبيعي انه انت يعني انه ده كل شيء حواليك سكر يعني اي طبخه مثل ممكن يكون فيها سكر آه كوكا كولا فيه سكر الكولا فيه سكر اي مشروب اي شيء تقريبا فيه سكر فانك انت انه تنعزل عن السكر وما تاكل سكر لمده معينه فهذا الشيء رح يكون كتير كتير صعب وطبعا لو حابب تجرب هي التجربه معي اهم شيء يكون معك ورقه وقلم طيب اهم شيء انك تسجل التجربه اللي عم تعملها مشان تخليك تستمر اكثر وتعمل برنامج مشان يحفزك انك تكمل تجيب ورقه او notebook مثل انا استخدمته وتكتب عليه كعنوان اسبوع بدون سكر طبعا لو حابب تجرب أكثر من أسبوع فأنت بتكتب العدد اللي بدك إياه مو مهم وأنا بعد ما شاهدت فيديوهات كتير عن هالموضوع آه، فيديوهات لناس يعني مختصين بهالموضوع استكشفت إنه نحن آه، لازم نكون طول الوقت شبعانين طبعا كيف رح تكون شبعان إنه مثلا تشرب مي كتير يعني كل ما تشمي اكثر كل ما بتسد نفسك على الاكل فبنفس الوقت بتسد نفسك على اكل السكر طبعا لا تمنع حالك من كثير شغلات مشان ما يعني بعدين تيأس يعني مثل السكر الطبيعي اللي موجود بالفريز الموجود بالعسل الطبيعي فهذا انا برايي ما في اي داعي انك تمنع نفسك منه انا هلا رح ارسم هون سبع خانات كل يوم بكمله صح رح احط شخطة على هاي الخانة واني كملته وهذا الشيء بيحفزني اني استمر آه، موجود بكتاب الاب الغني والاب الفقير انه من اسرار النجاح انك مثلا تحط علامات مشان هيك عقلك الباطن انه يشوف انا حطيت شخطة انه كملت اليوم طيب رح تسألني رسمت هي بالكبير هي انه يعني هيك انه خلص اخر يوم برسمه بشخطة كبيرة مشان تحفزني اكثر طيب بجيب لون جديد وبما انه غيرنا اللون خلينا نغير كمان الاضاءة أه بتجيب لون جديد وبتحط تحت الشروط هي رح احط شخطة هلا وبكتب تحت شو هي الشروط بالضبط ودائما رح انشركم يومياتي على الانستغرام الانستغرام هذا هو فبنصحكم تروحوا تتابعوني هنيك لانه دائما دائما رح انشر ستوريات انه اليوم كملت ولا لا استسلمت كل شيء رح انشر ان شاء الله الاسبوع الجاي اكيد رح انشر لكم فيديو اذا كملت ولا لا يعني اذا ما كملت رح انشر فيديو احكي اني ما كملت واذا كملت رح انشر فيديو احكي كم انحفت شو استفدت يعني رح احكي لكم عن كل شيء وان شاء الله انتم كمان بتستفيدوا فلو انت حابب تخسر وزن انا بنصحك تقوم هلا وتبلش معي وتعمل هاي الخطوات وتكتب وانا هلا رح احط لك فيديو هون او فيديو هون آه فيديوهات انا شفتها واستفدت منها لناس تانيين مقدمة التجربة ان شاء الله رح رح انشر لكم على انستغرام ورح انشر لكم الاسبوع الجاي اذا كملت التجربة ولا لا بس بدي منكم دعم على هي الحلقة مشان تحفزوني اني استمر ب like واشتراك لو ما لك مشترك وانا بهذا الفيديو راح اتحداكم نوصل 150 like. هو الرقم محسن نوصله بهي القناة اكثر شي وصلنا تقريبا 105 فانا بهذا الفيديو عم اتحداكم نوصل 150 like. وبس والله لا تنسوا الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سلام